ho scutotomos ho scutotomos surraptei toe opeti io e kai nemati pisso toe pros metron idean tu caltiu ec scutus ho arbeeloe e smile diatemnetai crepidas hupodemata en hois ano to peri eilema cato he in bas kai hecaterosi hai labai horontai knemidas kai askeras